Oi no mai pa ma da to ai no a Longa yo mam kin su to mana Oi no ga ya zinga la ai no a O kon sine kin su to mana Silong hum ka pil ka modong ko ছিলেন কাপিল কি মদঙ্ক লুতার কগম লোপা সোমা বইয়া কলদঙ্ক শিরনগম কাপিল দুঃখ সিদঙ্ক और हल्लो मिसिल गान से सुपर का तार नाम अनु सॉन्ग से राज सुक्रांग का ये का अनु गान है और डॉक्टर से गान से लम्बा नांगल तत्पाए को जोना रास यूट्यूब चैनल लो तत्पाए एम्पिला सुपांग गेला नोल जोना रास यूट्यूब चैनल नाम लाइक कमेंट शेयर और डॉक्टर सब्सक्राइब ले रहता का मोर डिस्क्रिप्शन बो जोना रास यूट्यूब चैनल लो लिंगम बिला ले भी रक्के बिग आगत के गान क्लेन कापन आयाला तदबी काजी अधमी पर से सुपाक के अनु ने बिग अनु ओइनी तोम सम सिनोलो आयाला तद बिलांका आसिना आंगो बिलांका और का वीडियो रे सेकोंगा बो jaser asungkarang kaya ka anu pelen anu oi ni tomsem apung amna bagot pengok subscribe button clear tat pongkin po ai pamna video sem banain tung और के वीडियो सम काबू में वो कामनो लाइक कमेंट शेयर और के चैनल सोपा अनु पे गाने के लिए सब्सक्राइब बिलांग का सा लुतर को गम लुपा सोमा बोया वो कोल दोंको सिलो नगम काफिल दुख सी दोंको